Deus! играю немного от дуала до 100 и, короче, с первой попытки в практике прохожу. Обидно. Так, ну, короче, я понял. Попробуем. Кстати, а есть такой дурацкий уровень реанимейшн, который в будущем мы бы пройдем. М-м-м. Ну, пока на ССС. Когда я уже на нем стану играть, пойду на анимейшн. Мы проходим с тобой два инсейн демона. Powerful и супер Фига себе, я думал, что ультрасоник вышел после суперсоника. Тихо. Все, давай. Джиджи. Ой, congratulations. Просто красавчик. <laughs> красавчик. Да, блядь. Yeah, <laughs> boy. весь хорошо пиздец. Красавчик, блин, и колорфул. Блин. Кто там на телефоне ты его прошел, Ботер? Да. Напиши ему. Красавчик, блин. Колорфул. Два инцидент демона за два дня, найс. У меня руки сейчас как будто, блин, в шутаху. Давай, мам, хорошо. Так, я понял, Диль. Ой, кстати, я сейчас так на паузу прикольно поставила. Я над мичиганами. Я вот сейчас думаю, я сдохну или нет. Чай Я сейчас буду пить. Да, на уж людей, чё? Саша делал буль-буль-буль, когда мы играли. Я тоже. Все равно Диме уже волноваться не о чем. А он колорфул прошел. <laughs> Подсчитываем попытки легче. Так, 1606 плюс. У меня 4 копии. Mm -mm. Mm 30 плюс. 1625. И... Ух, 2929. Еще, сука, капец, сколько у меня их много. Короче, грубо говоря, так. Еще трика. Вот да, О, Олег опять пошалил. Да, да, да, да. Ну что, даже... Я не знаю, даже мама их слышит. А ну громкие. 7361. Суперсоник 29 покуда тысяч. А да. Блин, красавчик. Все, всем пока.